Yigitlar har kuni uyqudan oldin uyga ro'zg'or qilish kerak. Uyimni remontini bitirishim kerak. To'yga pul yig'ishim kerak. Onam yoqtirgan ko'ylakni olib berishim kerak. Mashina olish kerak. Singlimni uzatishim kerak. Ko'proq pul topish kerak.